номер СОМ заявлен на плод председательствующему суде Вахрушевой, который мотивирован тем, что в нарушении действующего законодательства судья произвел изъятие у административного ИСА паспорта и не вернул его по требованию административного ИСА, а также тем, что судья в судебном заседании не вправе требовать от административного ИСА надевать что-либо на лицо, в том числе медицинскую маску. сейчас личность установлена, и мы просто что? Маску, пожалуйста, поправьте административный институт. Может, это тоже можно Маску, будьте добры, поправьте. Вам уже это было сказано. Чуть выше поднимите ее, закройте нос. Ну, нет, не так. Закройте рот и нос, пожалуйста. Со стороны административного ИСА будут судьи, секретарю. Административный истец. У вас аплоды имеются? На данной стадии отвод суду, поскольку суд нарушил только что федеральное законодательство о паспорте. Я просил вернуть его немедленно. Суд удержал у себя паспорт, а изъятие паспорта строго запрещено. Если суд с первой же минуты нарушает федеральное законодательство, у меня нет оснований прибегать к такому суду. И второе, суд некомпетентен требовать от граждан надевать что-либо на лицо. Он может только попросить, потому что государственная услуга регулируется законом о предоставлении государственной услуги. Суд не может отказать в государственной услуге по отправлению правосудия лишь на том основании, что лицо виновно в чем-то, либо невиновно. Если лицо виновно, надо привлекать лицо и дальше продолжать оказывать государственную услугу. хотя из двух данных нарушений законодательства федерального, считаю, что суд изначально начинал. Я не могу доверить такому суду, заявляю от отзыв.